tidak ya. Pasarnya. eh siga orang we balai enak lega gitu siapa mau kaliwatan kaliwatannya kaliwatan siapa Saat. orang cibadak tuh Hah? orang cibadak padang manisa mun gunung padang mah pak Cianjur Sukabumi kan jalurnya jalur Sukabumi. Ya. Untuk iya tahun baruan. <laughs> tahun baruan. Ke 2012. Usaha yang menjanjikan yang bikin orang jadi kaya ya. bajunan Pak Belit namanya ya, bajun Pak Belit <coughs> jadi lempeng-lempeng Terima kasih. <coughs> Ay tadi asa nga ringin manis. 15 na. Thank you. gancang udah pabrik atau ya, ya urut pengen fokus dua teman dua Oh. Angkat angkat. angkat. Sok men. Ayo kopi mas. Kopi lah kopi, kopi. Kopi, kopi, kopi, Mang kopi, kopi. Ah, kopi. <laughs> <laughs> kopi, mangyari kopi. Nyotenar mangyari banyak. usaha menjanjikan majun mah kembali diproses yang nyana layangan Adek, adek, adek.